El dinero se le hace agua. Es víctima de la mala suerte. O sea que en pocas palabras se lo está llevando la gran puta. Venga con nosotros. Traiga su chequera, sus ahorros, sus escrituras, los papeles del carro. Tráigalo de su camioneta para obtener completamente gratis su manto engañado y pare de sufrir. Mula. de ni cuando se de goma mirar esta babosada yo.